jumpa bikin saya gagal lupa Hati kecil ini bikin saya menari Rasa ingin saya miliki ko Tiap hari hanya ingat kok kok bikin susah, bikin saya susah sono Bikin saya gelisah Hey

itu yang sama Sa caspitaria Sa caspitaria pertama jumpa Bikin saya gak lupa Hati kecil ini bikin saya menari Rasa ingin saya miliki kok Tiap hari hanya ingat kok Kok bikin susah, bikin saya susah sono Bikin saya gelisah